Finalmente vou pra cama descansar um pouco. O cachorro do vizinho. Eu no meu quinto pirulito depois de ter falado pros meus amigos que eu só tinha um. As crianças de hoje nunca saberão a relação entre esses objetos. Todo mundo falando da ventania e a chuva que deu na madrugada. Eu na madrugada. Vai lá no mercadinho comprar umas coisas pra mim o gás olhando você fazer planos com o dinheiro que sobrou. Quando você bate uma foto muito boa. Meu celular não tá carregando. Tenta botar no arroz. Ah, boa ideia. Eu não devia ter saído quando vi o portão aberto. Não sei porque minha coluna está doendo. Eu o dia todo. A única função desse bicho na natureza é ver pessoas peladas no banho. Meu carregador ficou ruim de novo. Eu usando ele. Crianças onde está a mochila de Luiz? A mochila do Luiz. A nova moeda pro verão de 2021. Cabelo milho assado. Eu indo atrás de meme de qualidade para vocês. Eu ando por um desses. Eu automaticamente. Me solta maldito, eu preciso de coisas desnecessárias. Como eu acho que fico quando estudo às 3 horas da manhã. Como eu realmente fico. Quando você mente no currículo mas ainda consegue o emprego. Hackers sem filmes. Hackers na vida real. Namorado. Parabéns, qual é você? Encontre o solteiro que está segurando o celular. Vê aí o áudio que eu te enviei. Odeio quando meu guarda-chuva começa a fazer gracinha na rua. Favor não temperar o pombo. Quando sua mãe está chamando sua atenção e ela vira de costas. Na vida eu sou o Didi. Quando o ônibus freia com tudo. O vendedor. Eu. Quando seu amigo diz, é só uma cervejinha, e você acaba em outra cidade vendo o nascer do sol. Ser tio é minha paixão. Eu conversando com os famosos pelo direct do Instagram. Eu não gosto de mandar áudio, minha voz é estranha. Eu conversando com quem tenho intimidade. SpaceX descobriu ouro e especiarias em Marte. Portugueses. Envie essa mensagem para 30 pessoas ou sua mãe vai morrer hoje. Eu com 9 anos e com 16 contatos. Quantos anos você tinha quando descobriu que o mascote da Sadia é o Gasparzinho fantasiado de frango? Eu fingindo que estou dormindo. Minha mãe esperando eu rir. A cara do meu pai. A personalidade dele. Comida te dá energia. Eu depois de comer. Redação de 50 linha. Vou aumentar a letra. Gente eu não sabia que ficar passando 10 30 reais no cartão dava 500 reais. Será porque ninguém fala comigo? As coisas que eu posto. Mãe, posso adotar um cachorro? Não, cachorro dá muito trabalho, e gato posso adotar. Gato pode. Eu depois de comer 25 salgadinhos e 3 pastéis,